有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜。天上地下冒险呀，敢做敢当才是大侠。 这结果被化成了乌龙笑话。哪怕隔世百千个关卡，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得过吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩作伴一同前行吧。毛肚的破浪，马脸的散八，还有什么值得害怕？ 天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的大路就在你脚下，那就说好江湖上再见吧。一统天下，一统天下，杀杀杀杀！将这里踏平吧！ 是植物攻击敌人，这是活宝来了。活宝别跑！想要普通活宝吗？下作的东西！你们逃不掉的。嗯，魔头要抓活宝了。五行残阵啊！啊 休想困住我！呀！啊！呀！现在，我就是拥有全部火宝原力的人了。统一天下的千年基业。 终于要完成了！你休想！ 嗯。好大的猴子！我怎么看着有点眼熟呢？是大熊，大熊不是跟着爱迪生沉入海底了吗？土将军已经往生，但他选择了我作为他的继承者。他没能做完的一切，将由我爱迪生来完成。哼，么？ 什么土将军，休想阻止我统一天下的大业！呀，快加固阵型！木火金土，好！该死的五行阵！呀！ 全力运行，破阵！啊！破阵了，怎么办？快看，那是……嗯，嗯嗯嗯。 啊！水观音，他想偷袭。不，他是想加入五行阵。还愣着干什么？想让我后悔背叛沙克伊吗？五行全阵、结阵等等。呃，你确定吗？不会等五行阵启动了，你要临阵脱逃吧？哼，我既然选择与那老妖怪为敌，就不会反悔。即便是死，就信你一次。 五行全阵启动！呀牛！这个困不住我的。呀！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！ 你们受死吧！沙克爷宕机了。魔臣现在一鼓作气灭了这个魔头。他身上有百分之百的火爆元力，啊、即便是五行传阵也只能困住，无法消灭他。啊，那可怎么办？我们就这样和他耗下去？啊啊啊啊！啊呀呀！ 主子让你炼的丹药呢？万寿赎魂丹在此。少废话！今天就是你们所有人的忌日。他又破阵。 这下可完了！ <coughs> 这是怎么回事？怎么会这样？万兽赎魂丹吸收的，可不仅仅是炼药人的生机。 沙克一，沙克一吃了丹药，反噬自身。我们该趁着现在，将其绞杀。可沙克一拥有了百分百的活宝元力，他是不死之身。嗯，我想起来了，天符不仅是用来劈开活宝的武器，还是五行阵的阵眼。什么？当五行阵同时注入能量到知天府的人身上？ 才能发挥五行阵的最大极限，一举灭了沙可一。千年了，大家都快忘掉了这套规则。白虎，将天斧拿来！快到阵眼中挽救五行阵！我！呀！快！还愣在那边干嘛？去呀，大师兄！啊！乌龙院无敌大师兄来也。 呀！快，大家发功！呀！啊！呀！呀！ 不要变回原来的样子。此间事了，是时候回药王庄了。不知那些药草又长高多少？火爆守住了，五行将军的千年夙愿终于达成。老伙计，你安心的去吧。发生了什么？ 我们体内没有活宝原力，我们变回了自己。啊，太好了！我的徒弟啊，你怎么走了？你是为天下大义牺牲的呀！哎，大师兄，你怎么可以这样就走了呢？ <laughs> <laughs> 切！大师兄，你没死，我满鼻子灰，差点被你的泪水和成泥巴毒死了。太好了，我俩还活，家家家家家家家家家家家家 失败，自信自带的节拍。我不怕无奈，掌为彼此摆开。我不怕重来。姐妹为彼此我不怕等待，复习着未来。魔头灰飞烟灭，猫奴和沙克羊也恢复原样。那究竟该如何处置火宝？ 那当然是长眉老头，你接着说呀。当然是应该送回长白山了。那该谁送他们回去呢？呃啊，嗯啊！哎呀，大头，你看这天是不是要下雨啊？对对，呃，咱们得赶紧回乌龙院了，还有衣服要收的。老师弟，胖师傅，我舍不得你们。 等等，听说长白山上蕴藏着丰富的宝藏，也许乌龙院的人可以顺便。哎呀，长梅，说不定我们能发财呢！发财有何不可？那就带他们走呗。啊，带火宝回长白山的任务就交给我们了。嗯。 驾！可以。大师傅，你真的认为长白山上蕴藏着丰富的宝藏吗？小徒儿，你记得乌龙院的宗旨是什么？知道。行侠仗义，乌龙院。哇！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈。明年就是乌龙院四十周年了，为了感谢粉丝们一直的支持，我们预定了一批乌龙院四十周年。 限定台历，只要在弹幕上发送“支持你”，我将抽取六位幸运粉丝，送上乌龙院四十周年精美台历一份。淘宝搜索“乌龙院台历”，限量珍藏。 天天练，棍棒到枪练，打拳练功不偷懒，他们是好青年。寻找活宝路漫漫，到处是考验，穿越艰险排万难，没成功绝不返，英雄山。 义永存人看乌龙院，吃曼果零食，线下超商或登录淘宝、微信搜索“曼果”均有售卖，还有精美礼品等着你哦！赶快行动吧！